La communauté Coding Game chez Société Générale a vraiment été emballée par ce projet. La communauté des devs chez Société Générale, euh, elle est super active, notamment sur, sur Coding Game. Et on a aussi euh, quelques-uns des meilleurs devs de la Société Générale qui bossent avec nous sur le jeu, donc on est super content aussi de, collaborer. On fait des sessions régulières à plusieurs développeurs pour pouvoir s'améliorer sur Coding Game et là pouvoir créer un jeu dessus, c'était un peu comme un rêve d'enfant devenu réalité. Ce jeu qui a été créé par la Société Générale, euh, on l'héberge donc sur notre, sur notre plateforme Coding Game pour euh, la communauté de 3 millions d'utilisateurs à peu près. Et donc euh, tout le monde pourra y jouer librement pendant, pendant quelques jours pour essayer de, battre les autres et de, de se classer au top du scoreboard.